Salut! În seara asta vreau să-ți improvizez despre a căuta. Mulțumesc, Mirela! Um, mă gândesc la mine, care am dat 5 ani la rând la actorie și am căutat tot timpul o cale de a și intra, uh, de a și lua admiterea. Și atunci când am luat, de fapt am găsit ceea ce am căutat. Însă, uitându-mă în urmă, îmi dau seama cât de important a fost căutarea aceea și poate că de aia m-am făcut eu uh, cumva trainer de jocuri de teatru, poate că nu e uh, întâmplătoare niciodată căutarea și acum mă gândesc că e mai important decât uh, să găsești acel lucru. Mai important decât să-l găsești e să-l cauți. Dar e foarte adevărat că dacă nu-ți merge un drum, o cale, poți căuta pe altă cale. Avem foarte multe căi, la 360 de grade față de noi. Pentru tine, ce înseamnă a căuta? Ceau!